ये मेरा मार की गुफा है कार्नेटेड चाहिए तेरे को हाँ तो एनिमीज अहेड ऐसा मैं बोलू इधर तीन भाई हाँ, मतलब क्या वो यूट्यूब पे रखेगा पागल है यहाँ पे तीन एंट्री है भाई ये सबको पता है देखो पता है ये जो भी करते हैं यहाँ पे एटेक्स भी मिल गया मुझसे ले लेना I got supplies. मैं उसको रहने दे मैं भी नहीं ले पाया पता नहीं क्या मेरे पास एटेक्स ले लेना का नाइनटीन ले ली ना फोर एक्स मिल गया भाई मेरे को रुक के जा पहले लूट ले किसका किसका हाँ तो स्कायर का मैं एमओ देता हूँ रुक ले हाँ, ये ले भाई अभी मेरे पास टोटल 140 है ठीक है और 4x चाहिए ले मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है पर ले ले ए टेक्स्ट भी है उसका मैं क्या यूज़ करूँगा पता नहीं भाई दौड़ना पड़ेगा चल निकलते हैं तो भाई दूसरी मिलेगी तो दे दूंगा हाँ एक है हाँ एम वन सिक्स हाँ sorry M four one six है मेरे पास एम सिक्सटीन कौन सी है वे हाँ वो नहीं है मेरे पास चल मैं बाहर आ गया हूँ आ रहा हूँ तो चल भैया तुम्हें को पता है मेरे को मीरामर की तीसरी गेम से ये गुफा पता है एक्स्ट्रा नहीं है भाई एक ही है कौन सा फोन है तेरे पास मतलब मतलब किस में खेलता है मतलब रिकॉर्डिंग चालू कर दी मतलब तो एमुलेटर पे खेल रहा है अबे पागल पहले मेरी बैंड बजाएगा मैं मोबाइल में कह रहा हूँ अबे तू कहाँ गया अबे वाह पेट्रोल लेने गया तू ग्रेट मैं दोनों गन फाइव फाइव सिक्स वाली यूज़ कर रहा हूँ ओके एक M four one six eight X के साथ sorry M six M four mini fourteen चल एक सब गन भूल गया मैं छोड़ना चूतिया बन गया मैं <laughs> इसलिए अगर तेरे को एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं फाइव पॉइंट फाइव सिक्स मिले तो देना भाई ही दौड़ना पड़ेगा गाड़ी मिली तेरे को बस नीचे रख नीचे रख चल चल गेम की शुरुआत में कौन फ्यूल भरता है भाई अबे इसमें छह जन बैठ सकते हैं नहीं सेकेंड सीजन में तो शायद चार ही जन इसने अपडेट किया होगा इधर तो मेरे को चूतिया बना रहा है ऐसा लग रहा है क्या बात है हाँ बोल किसको सब्सक्राइब करना है the bad edge mods Hey guys, please subscribe to this channel Badass Modes. Thank you. That's good, yeah. Support him. ना था गोली मार दी तूने अबे कितनी आएगा ले अबे अंदर चलना बाहर क्या दे, दे, तुम क्या करेगा पता I got supplies. किसने मारा मेरे को अच्छा तूने मारा बहुत हार्ड भाई बहुत सब है कहीं चलते लूट मारने नाचते नाचते तेरे को कोई हेडशॉट दे देंगे ना पता चलेगा सर अभी भी चालीस रुपए में मिल रहा है क्या क्या बे हाँ भाई हाँ ग्रेट का एंडेड कान का आता है ओवर और आजा मैं दोनों फाइव फाइव सिक्स यूज कर रहा था तू दोनों एक दोनों सेवन सिक्स वाली यूज करना हैं तो भाई अपनी गाड़ी जोन के बाहर चली गई बट अब नहीं मिलेगा दूसरा मिला तो दूंगा अभी मैं यूज कर रहा हूँ तेरे पास सिक्स एक्स है no no. I got supplies. कोई आ क्यों नहीं रहा बे I'm tired of carrying you. Break time. minha batenha. Tem que B aqui. <laughs> Opa, agora. not bad. Enemies ahead! Enemies ahead! इस जोन में जाने का down, right? भाई ड्रॉप लेने आ रहा है Okay. Form up on me. तू मेरे पीछे तो Enemies भी तू मेरे ahead. Take cover! कोई देख नहीं रहा भाई दिखा दिखा दिखा चार के पास एक गाड़ी है इधर देख Enemies ahead! Form up on me! गाड़ी गाड़ी गाड़ी 130 पे गाड़ी मेरा पिंग आया पिंग आया कॉल डेड है क्या Enemies ahead! और भी है कहाँ गया वो देखा ऊपर ही ऊपर ही घूम रहा एनिमीज अहेड बस सब जगह से आवाज आ रही है उधर जाना है नीचे आया आया आया कार वाला आया दो जन तो मेरी गोली लग गई स्नेक भाई यहाँ पे दो पीछे भी पीछे वाले को देख रहा हूँ मैं Enemies ahead! Enemies ahead! जाना तो पड़ेगा एक ये झाड़ के पीछे छुपा है ठीक है उधर ही तूने जो एनिमी से लड़के वहाँ पर चल चल जोन में चल एक काम कर दे रुक रुक वो लोग आएंगे ना तब ठोक देंगे अपन वो लोग इधर ही आएंगे अभी घूम के आएंगे अरे देख हिला एक झाड़ के देख गाड़ी गाड़ी दूसरे की गाड़ी चोरी कर रहा है उसका मर्डर करके यहीं पे रुकते भाई यहीं पे रुकते यहीं पे रुकते पर कहा मेरे को दिख ही रहा आवाज आएगी तब मार दूंगा 160 भाई तो कितनी बार मरेगा यहाँ पे और है किस पर शायद और है ये गाड़ी को धक्का मार दे गाड़ी के नीचे आ जाएगा मर गया चल छोड़ अपन जोन में चलते टाइम हो गया भाई ऊपर कुछ कवर के लिए है ही नहीं ही है नीचे पत्थर के पास जा रहा हूँ मैं दिखा मेरे को भी मारने रहा हूँ अबे अबे अबे बहुत खराब लगी कोई दूसरा कवर ढूंढ भाई मैं पीछे वाले बस पीछे ओह शिट फक पीछे वाले को मैंने मार दिया था यार एक साइड का कवर मेरा